Croeso i'r fideo olaf ar ein cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y gyfynion data sydd ei hangen i rhedeg ar adnodd asesiadau o'r farchnad 2 leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd angen i chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o'r farchnad 2 fel yn y gosir yn fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y ddalen o'r enw Stoc Gyfredol a'r Cyflenwad Arfaethedig yn adran 2 o'r adnodd. Bydd angen i chi ddarparu eich stoc gyfredol ynghyd eich gyfrif gorau o'r cyflenwad arfaethedig dros 5 mlynedd gyntaf cyfnod yr LHMA. Bydd yr adnodd yn cyfrifo cyfartaledd y data dros y cyfnod o 5 mlynedd er mwyn roi gyfrif o'r ffigur stoc flynyddol. Caiff y ffigur hwn ei ddidynnu o'r angen am dau rhent cymdeithasol a thai canolradd er mwyn darparu'r tan-gyflenwad neu'r gyflenwad ym mhob ardal o'r farchnad dai ar gyfer eich awdurdod lleol. Bydd angen i chi lenwi tabal 12 ar stoc cyfredol a'r cyflenwad arfaethedig ar gyfer rhent cymdeithasol, rhent canolradd a pharchentiaith cost isel. Ar gyfer pob deliadaeth o fewn tai fforddiadwy, mae angen i chi ystyried y cyflenwad yr ymrwymwyd iddo, osodiadau a ddysgwylir, ac unrhyw warediadau a gynlluniwyd dros 5 mlynedd gyntaf cyfnod yr LHMA. Bydd angen i chi ddarparu'r data hyn fesel ardal o'r farchnad 2 Ar gyfer deiliadaeth rhent cymdeithasol yn unig, bydd angen i chi hefyd darparu'r data fesul nifer yr ystafelloedd gwely. Mae'r cyflenwad yr ymrwymwyd iddo yn cynnwys cartrefi ychwanegol ar gyfer rhent cymdeithasol a thai canolradd a gaiff ei hadeiladu neu eu caffael dros 5 mlynedd gyntaf cyfnod yr LHMA. Dim ond o dan yr ymgylchiadau canlynol y dylid cynnwys datblygiadau. 1. Os ydynt wedi'u hariannu drwy grant gyfalaf drwy'r Prif Gynllun Datblygu Rhaglenni ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol. 2. Os ydynt yn rhan o rhaglen ddatblygu awdurdod lleol neu landlod cymdeithasol cofrestedig wedi ei ariannu heb grant gyfalaf lle roeddwyd caniatad cynllunio neu ganiatad materion a gadwyd yn ôl. 3. Os ydynt wedi ei gwarantu trwy gytundeb adran 1 dim 6 amod cynllunio neu system briodol arall lle roddwyd caniatâd cynllunio llawn neu ganiatad materion a gadwyd yn ôl, neu lle bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar y safle neu'n cael ei gwblhau o fewn cyfnod yr LHMA. Bydd angen i chi amcan gyfrif yr ail osodiadau neu'r trosiant a ddisgwylir. Mae hyn yn cynnwys nifer yr ail-osodiadau y byddai awdurdod lleol neu landlod cymdeithasol cofrestredig yn ei ddisgwyl o fewn unrhyw flwyddyn benodol ac mae'n seliedig ar gyfartaledd data'r tair blynedd diwethaf. Bydd angen i chi hefyd gynnwys gwarediadau a gynlluniwyd. Bydd hyn yn ymdrin, er enghraifft, ac unrhyw stoc a gaiff ei dymchwel. Ar ôl cwblhau hyn, Gallwch dicio'r blwch priodol ar dudalen flaen adran 2 gan nodi eich bod wedi cwblhau'r gofynion data ar gyfer stoc gyfredol a'r cyflenwad arfaethedig. I gael rhagor wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost i Lywodraeth Cymru yn afdl cysylltnod lhma at llaw.cymru. Y fideo hwn yw'r fideo olaf yn y gyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y mewnbyniau data gofynol i'r rhedeg yr adnodd LHMA. Byddai mewn croesawu eich adborth a'ch syniadau ar gyfer unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol mewn perthynas ar defnyddiau hyfforddi ar-lein drwy flwch negeseuon e-bost LHMA.